公園での一日は本当に素晴らしいですね。アリシャ ?Sia, 就是 Shazaki。還好我們在公園裏有一些零食可以吃，是不是很好吃？もちろん美味しいです。えっと、アリシャ、彼女は一体誰我不知道他。還有、你叫什麼名字 ?I'm Tracy DeSanta. By the way, Can both of you hang out with me and my family? 申し訳ありませんが、お腹が空いたので公園でおやつを食べています。しばらくしてからご相談ください。我同意你的看法，Tragedy。Tracy，在你和我們出去玩之前，請過一段時間再和我談談。Shizaki and Alicia, I can't understand the Japanese and Cantonese both of you are saying. Could you please speak English for me? 悲しいことに、 いいえ。私は日本人の女の子で、アリシャは関東人の女の子なので、英語は話せません。また、私はまだ日本語を話し、アリシャはまだ関東語です。もう一度時間をください。いいですか我同意你的看法 ,Shazuki。就像 Shazuki 剛才说的，我們不說英語，因為 Shazuki 還在說日语、而我還在說廣東話。我們說清楚了嗎？ God f***ing dang it. I still cannot understand your non-English languages. Can both of you speak English for once, please? トレーシー、口に気をつけて。それは私たちにとって非常に不快なので、あなたは私たちを罵倒しないでください。いいえ、私は日本人の女の子で、アリシャは関東人の女の子なので、私たちはもう英語を話しません。是的、我同意你的看法、Tragedy。 此外，我們甚至不在乎你是否像水手一樣發誓。還有，你要強迫我們說英语嗎？你最好不要 j a c y Seriously, why can't the both of you speak English for once? Don't answer that. It's because I still can't understand Japanese and Cantonese. Now, both of you better speak English right now. 不行。 我們仍然不會說英語，因為我們是非英語女孩。現在你最好停下來，否則。嗯。そうです。アリシャさん。今、このナンセンスをやめた方がいいです。そうしないと、このことについてあなたの両親に電話します。マジでやめて。Shizaki and Alicia, both of you better speak English right now or else I will waste both of you and that's final. I'm not gonna repeat this. Seriously, stop speaking Japanese and Cantonese and start speaking English for once. トレーシー。アリシャはさっきなんて言った私たちはノーと言った。私たちは英語を話していません。また、私たちに浪費するように言うつもりですかやめた方がいいよ。これが最後の警告です。もし私たちに再び英語を話すように強要した場合、 私たちはあなたの両親に電話して、あなたにその理由を説明させます。是的、你說得對、Tragedy。你可以使用翻譯器將日語和中文翻譯成英語，这样你就可以理解我們的非英語語言，而不是強迫我們說英語。我們要慢慢地說，我們不會說英語，那是最後的。你清楚地聽到我們在說什麼嗎？ Oh really? If both of you don't speak English, then how about I say something surprising? 現在怎麼辦，Tracy? English, mother. Do you speak it? Tracy. サムヒルの名前であなたの問題は何ですか英語の 私たちに英語を話すように強制することで、私たちにそれを話しますか私たちは日本語と簡単語を話しているので、もう英語を話しているわけではありません。それはとてもおかしなことです。為此，我們呼籲你的父母讓你停飛，趕緊回家滾出我們的視線吧，因為你的麻煩可大了。Oh, I have to get out of here before my parents get me in big trouble. Tracy, we can't believe you say English MF word. Do you speak to Shazaki and Alicia by forcing Shazaki and Alicia to speak English? Who the hell are you, Jules Winfield? You know Shazaki and Alicia should never speak English because they are speaking Japanese and Cantonese. For this, we have the ability to ground you until pop star Vicky the Nintendo and Animations Gal 2K8 reaches 2,000 subscribers. Now head upstairs to your room right now, you lowlife <laughs> wipe. You dad and mom. I wish I will get my f***ing revenge real soon, you sick old bastards. Tracy, watch your f***ing mouth and you do not ever call us old bastards, or we will ground you even longer if you call us ever again, you f***ing asshole.